anglego mwame sababu jega mtakabu yaro ni afakia sababu nini we tama de fuka tini ntige iku kambi ka tamini chai kurama do mwofi antona yo kurama do mwofi oso ane ka sabla ni kizamto vere sansa chefi chebura fransi vina samra chukini NZH ni Mbwadala. Ba ya don ne bɛ a fiyɛra ma san naani tɔ i bɛ sa dɛ. Ne mun y'o wolo kan dɔn. Ma san naani tɔ ni ma sa. Ne ma ne ma san naani ya n'ale bɛ ka orizabɛli de mi a lajɛ. Ale bɛ ka orizabɛli de mi. N diya. N fana bɛ n diya. N diya ka bɔ yen. Bɛɛ não ka min fɛ gilanfila an nakun tɛ kɛlɛ ye parce que i ka tew la filɛ nin ye a man kɛ de respect an ah, não fɛn kuntan min não ko ye musoman não respect sisan n'a não k'anw to yen não di e ye la France taara an bɛɛ sɔnni an mhm. dabali ban an dabali ban dɛ parce que dɔn ka dɔn kɛ e bɛɛ k'i danse ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo France oh. a dɔw ba bɛ sa u tɛ se ka na su donna mɛ e kelen don ka Mali ni France kɛ ko ala ye da e ala tɛ sinɔn i taara sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen ma papiye sɔrɔ ala ka ɲi e i ba fana fo kuwa. pianta. Ah! Not Vavuklala. Sagrapra. Igandre Adda. Yadda, Trollimere Menare, ma in pace, ne Adda sull'Iver. Non è già le parate. No, andiamo intanto. Tutto tale, tutto tale, andiamo. Va bene. Ma a venire mi ha frigo con la na na na na. Ne frigo, e eh, devo connettere una commedia. Eh. zolide nin bila ka bɔ yen zoli nin bila n'a bila nin bɔ nin bɔ ya ya ya ɲɛfɔ i bɛna mɔgɔw fɛ yen nɔ i bɛ tila ka e fana ka di yan e fana ka nin di yan ka nin di yan parce que a ma baara bɛ la e ka nin di e ka nin di yan ka nin di yan cɛ e yɛrɛ ye fɛn tɛ di mɔgɔ ma yan koyi an b'a di fɛn yɛrɛ n bɛna furakɛ fɔlɔ de n'aw ma furakɛ bon komi e ka kɔrɔ e ka minɛ fɔlɔ e ka bana ka jugu nin dɔɔnin dɔrɔn min k'a la a nana musi min dɛ he vɛri in sigi an k'i ɲininka an ka question posé min sigi yan ne joli n'an ye fila kɛra i y'a ye he juruden n bɛ nalen n bɛ k'a awa bila fɔlɔ n bɛ fura kɛ awa e k'a bila fɔlɔ n y'i fura kɛ a bila nin bila kleptomani de fɛnɛ n t'a bila nin bila n t'a bila n diya i y'a ye i y'a ko ko ko a diyan Kasi ngatirin ako. Ay, oo, mga ibiyara pa na naire do. Iti ya bisi. Tiɲɛ n'i bɛ e b'i bila bɛɛ la a man ɲi dɛ. E de bɔra Faransi yan. E ni ne bɔra o la n fa i tulo b'a kuma cogo la wa. N ka sa Mali la fɛn na yan yala yala la yan. N fa bɛ ka na te a to a to ka taa n'a ye. Mun ka nɔgɔ a dɔrɔn ma. E kunkolo ma ɲi dabila. E b'i hakili sigi. Ka taa n'a ye. An ye nin fana fara kan an bɛ nin fana tila u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a tila. Awɔ an b'a tila. D'accord. Voilà. Alors, la c'est bon. Carton est là. Ou accompagne. Voilà, c'est bon. Ah, ne te ne bɛ taa o kuma ne nalo ma dɛ. Ne t'a fara kan o kuma e min kɛ la o kuma. N den t'a fara kan. C'est bon, awɔ. Ne bɛ kuma e la. Ne bɛ kuma e la. N den t'a fara kan. I k'a fara kan. I k'a fara kan. Ne bɛ kuma e bɛ kuma. Ba ne bɛ kuma.